associati esperimento media cyber scene che significa cibernetica sinergio cibernetica sinergio Do, oh, tio estis experimento en 1971. No, ni multe parolis pri le influo de Vanna Barbosch. La politica idea de Vanna Barbosch pri la utiligo de, de uh, la nuova tecnologia por democratigi socio. Kai estis io politicisto, che nomigis Salvador Allende ne premadex ulo eh, uh, habis vision pri se propagando ke en tiu vizio anka ha, uh, eh, habis gravan rolon ludis gravan rolon la teknologio ka pro tio li dungis cibernetikisto de kiu nomo por starigi reton publican reton en la tuta lando, ĉu vi scias kiel eh, eh, estas geografie Cilio. Cilio estas <laughs> longa, longa kaj malmulta. Kaj do imagu kio signifas starigi reton tie en la, la frua e mil set deca iaro. Es ege man facile afero. Probando ne reton, Io yes. <laughs> Yes, rubando, yes, giusto. la formula della retto c'hai nas rubando, vero, però vabbè. Eh, mongro, mongro. Yes, mongro, io non vedo mongro, è esatto, no. Immagino, c'hai ni posti, ah, sta lì dire anch'io ho GS, sto bene. <laughs> immagino la situazione. Cari, eh, ti a maniera che ci pubblica e io della Lando o vas connettigi con un un alia. Esistiu operazioni controllato sistema più chambro in omigi data field eh, se vi uh, iam vidis la um, fantascienza Star Trek China svere la cosmo shipa control sistema mi havas mi provisis al vi uh, fotajon de tiu chambro kai esa speciala e ecrano e por contacti data feed ti es in angla feed ah. fo e e do es in angla mi donas sa vil angla non non c'ha maniera mi povas googli. che ci chi è tutina in No, la la eh, interessa parto estas sta che ci mm, pubblica eioi e esti ST ehm, con è in contatto che significa ne nur la registrai, se tanto la Derneyori la postoi, postoficeioi, imago, ciu spezzo. Cai tio por faciligi la mm, reg eh, regalo del rando. Do, anche eh, anca o li pripensis per, pri, ehm, eh, per reta i balotoi. Do, spezzo da presca o directa democratio. Do, ciu comunumo povas baloti per la computilo sur sia resulto kai tu irekte iru alla alla centra computilo kiu collectos cae no la registaro post si cae san tempe lasi la controllon alla alla diversa in periferia in loco kai giuste eh, cilio havas multa in periferia un po la geografia do cio casis vedo rinde casis cucio de pinochet cae, do la tutto esse formasita con Salvador Allende, E' la sama iato. Do, temas vere non per proiecto. Bedaure, char tio la plei avantgarda proiecto nel mondo, in tio iato. Plei avantgarda, ne credibile moderna. Ancora non mi ne avas ion simile. Ne nio registaro, iam clopodis tion fari, che imago pubblica reto, kio ci signifas? Ci signifas che la, polit la polizio controllas la reto, kai do eh, vine eh, estas malfacile um, do char estas privata reto uh, estas sam kiel la publica servo kiel la reto de la publica akvo de nove ti video de la de la publikeco kai prezzo no tema o oh, um, mem compreneble pi sinteno la hanka o la, la ni fino ide nella curso de Cioè, yeah. essa principio de galezzo, ciui havas la raiva in eton, cae do la publica registraro provisas tio. Yes. Eh, eh, mi opini es que alia grava factoro, es es que ne es alia apurai landoi, la montoi, cae la oceano. Yes. Uh, nur unu globo in the norda parto es es alia lando. Yes, giuste, giuste. Che profilo ha sensori? Per stare in chi retto? No, pedauro. No, non mi ha detto la stanno pedauro. Io mi non la perdita al caso di Cialuio. Cioè, mi ha detto, io mi ha informato per la storia di Mielando, lando, io è stato precipe la Italia, kai nenio nenio la mi parola ispettivo sperante antao e do mi decidi squarcam ne estas um, ehm, crom unu specifico punto en stara en la en la generala situazio covas valori por vi io mi parola sprivo i vecchi o con altre internazie, cioè, ne? Kai anche o eh, do anche o Olivetti mi vola spiri che nella sama iaro de Franzuio in forma di co venis anche o en Italuio 1920 se tio sa tutte hazardo cha uh, en Franzuio li han vidis che la voio estis per ibomo do mercatiche tie tutte ne. Uh, ehm, Italuio magainis la, la duan mondilito, kiel siate, perto ancam uh, la, la lando esis dividita inter si, inter du grande lupoi, ancao la malfascistoi, non povas diri, Kai giuste pro tio la usono usonanoi uh, ehm, doni subtenon per la plano marcia la fama plano marcia por reconstruire la la lando yes, and it was somehow as a multi type machine already yes exactly non non mi parola giusta per tio do in tiu iaro in tiu iaro uh, eh, plan marshal uh, non sta in dezzo ma chi Romo, Piso che è in ivreo do e romo per milano è sconata a lì c'è suffice grava i curvoi fisso e ne multe se ni han paroli spritio che <laughs> è giuste giuste la turo perché ni han paroli spritio per leonardo pisano se rimonemo a fibonacci venaste fisso Sed, neniam vi audis ivrea, ivrea iureo, ciò ne? Do, ci tio estas ah, la loco di Olivetti. <laughs> En tiu parto? Do, oh, estas Piedmonto, do norda occidenta parto. Ah. Tio estas. Io non si mine. Tio estas iureo. Iureo do. Milano estas ci Iso, soci. Yes, è ho appena detto. Sudo Italia ne riceve scomputilo. Ne. Ne, effettivamente eh eh estis cia, no, buona buona buona Marco. Chi ha? Cha mi esis politecnico. En Roma estis multa e publica instituzioi. Por usi, in Eh, e en viso anca estis tio uh, tradizio de matematicisto e applica i matematicisto posti monaci do la di de Piso ca in multa i ehm, locoi uh, estas la nazia centro pri esplorado aplica esplorado che ha habis produktis che ka in matematica matematica in resulto in usita de la che kiu konstruis ENIAC do anca la usonano iom uh, sentis de, Eh, precipe Hermann Goldstein, kiu estis kaj mi povas imagine kie li venas juda judo de germanujo de nove li studis kun eh, la grupo de david hibbert kaj iĝis eh, soldato de la usona armeo kaj matematikisto li construis fisiche la loro Cai li multe usis resulto in di una serie di studi della Pisa scuola. Ogni parola svere per Pisa scuola matematica. Do, in tiu uh, fono essa suffice clara la tris la clara vidi la quara ivreo, chi <laughs> al ivreo, giuste probabilmente. C'è la voli venti iam in stiamo No, Olivetti è rispondita del Samuel David Camillo Olivetti, Samuel David Camilletti ali aiuto uh, eh, studi che studi a Stanford che è studente di Galileo Ferraris un grande matematicista poi lì post la studio nel 1908 fondis la entrepreneur la compagnia por chio por uh, eh, sul mercatigi time machine giuste che è il vi rimarchis sed minal centri de hoc fascismo decidis adopti la eh, contindai cae contendai rasa in legge do, iudoi devis fori de Italui cae protio tio eh, Samuel David Camino Olivetti lasis la directoreson de Olivetti men li ec estis eh, socialisto kai habis granda in bona in rilato in kun la uh, eh, laboristo li starigi specialan urbon proxime alla fabrico porque fabrico igius la pregeio de la societo to imago tio a eh, metaforo uh, eh, italuio esas farita de multa e urboi qui por uh, iar centoi estis independai do la centro della etico estis la pregeio kai la centro della politico estis tiu uh, municipio do tiu arengo anca o tiu esso speciala construaggio por regni la la ica patro li volis fare la samma do preni la tradizia cultura ca industria estis estas ne credible kiel en la en, la tiu jaro entiu tiu jaro en tiu Estis ne credeble che vi voli diris se vi volas qualiton via i laboristoi devas esti felice. Mi parlo sui felicezzo della la Uh, cai um, provisis la olivetti pagis la um, tempon por la patrino e chiam il nascas filon e tiui aro e nel faris tio nella tuta mondo la entreprema pagas No, cibi volis lavori moro li vetti. Yeah. Yeah. la plei lerta e lavoristo i venis. Cai ciam li mortis dum la fascisma periodo, la tuta laboristaro defis la registaro. Cai publice estis amaz, amasso da homo che ciu honoris lini nella funebra ceremonio, cai fascisto li falis mio tiu tiu caso tiu es io un special do mi devo stiri tiu cioè era li caso post compreni kai mi devo anche dire la du fondinto de google molto foie pubbliche diri che i prenas prena stiu modello de olivetti por la bon farte de propria do estas sligo stranga ligo inter olivetti la regina quarto kai google Except, yes, what do you say? de yes, what La nomo? La nomo de la homo? Yo, yes. Yes. Samuel. Samuel, Damien, Camillo. Precipa oni usas la nomo Camillo. Cioè, tio, eso la nomo per la neiudo. Se vi habis, chus, vi sias, sam kiel Zamenhof? Julius is judo. Yes, regardo.

Yes, que es esas que es juste, perdón, esa la familia nomo. Li dónde está? Si sí, la familia nomo alla alla alla nomo de la firma. la firma no me dice exacte per sia familia nomo. Mi tutte porque es la de mi tío. Yes. Que tío anche esa stipe de Italia. No havi eh uh, esa parte de la familia via ha firmado. <laughs> Esto es todo tío vera esa tipo Italia mia socio estas bazita sur la familio, de cia, ec de cia, vere, cae ancao, ancao la socio, ancao l'entrepreno. Do, estas tio stranga, sed interessa afero, exemple, ciu vistias che in la centra officeio, cae in cilio de la mondo de Google, oni donas nur, um, ehm, cio non diras, uh, ehm, naturema mai trajo. Nur naturema in sen chimia che ti es smute costa esempio kai ogni donas sem eh, sen paga dolla se libera tempo della vendredo ah yes you matter eh, in is a tennis esperanto you yes nas is tarbord yes yes ti ho casi giuste e ti vendredo e li havas la tiu nomata vendredo tempo e na vendredo vi povas lavori por buclo se vine havas eh, schedulo yes libera in mentio nine che giusto tio è stata in eh, tio momento in vendredo on inventis gmail uno alla play successa progetto de google tutte sem plano che tio anche ho estis e tio sinteno tio pens maniero venis de olivetti della fondito di olivetti to chi occasi poste mi diris che la discusso un anno per plan Marshall Donis la mono un po' accetti con cultivo in fare se romo che Milano spezzo de tio e ne ha causi ne grava se se chi un fare eh, la pisano chi è questo teorema mi ne vola se Dono al ni la mono por construi, computilo. che tio est origine ideo de fisicisto Enrico Fermi. Cioè Enrico Fermi uh, alia aiuto a uh, eh, fare uh, uh, eh, esplorato un pri nucleo energio in Chicago. Fermi Lab. yeah. In <laughs> Chicago la Fermi Lab. Proprio si è sto nome Enrico Fermi. la sama generazio ca i nivelo de Einstein, eh, de Heisenberg, eh, de tiu homoi, Oppenheimer, tiu gravai homo, tiu, tiu rondo. Ca li diris, oni diris do, Enrico, chi ni faras po reconstruita lui? Constru con Putin. Ah, bone. La Pisano diris do, bone, non la non vuol fare tio. tiu. do, ili construis calcolatrice elettronica pisana, en iaro exacte la iaro es das mil nao cent quindex es cui memoras kio kie kio iris iaro esas la sama la iaro de la um, nua sur mercatiga computiloi la univac se imago citio computilo estis un transistor ciui alia faris termovalvoin, cae pisano e construis per transistoro in computilo, cio estas eh, un fribuio, cio è granda. Tutte avangarda, tutte avangarda. Cae la, la, la, la, la grandiosezza della pro, la eh, proietto esis tion granda, che la mono ne sufficis, cae protio ni petis al Olivetti, anche oggi, mi può essere a lì. Allora, tutta l'anno costruì stio per quella trice elettronica pisana, por scienza e afferro. Cai chi è o casa se la periferia del mondo, la buona idea resta buona idea, do, ne <laughs> resti seguo effettive. Sed, mi può dire che tio uh, ehm, scipovo con aro della calcolatrice elettronica pisana retro cuple iris ad olivetti de nove. Cai estis mai granda gruppo de esplor centro en de olivetti, cum la subteno de Adriano Olivetti, la filo de Camillo, di havas nur un nomo, Adriano Olivetti, la nova presidente, li subtenis tion, cai... Um, en 1960.000 e iris la unua scribo tablo con tiro della mondo. Programma 5.1. en la usona mercato. Programma 101 estas estis tiom granda, kai oni po vas eh, eh, printi ha vas ene printilo, ki estas la ideo de Charles Babbage ha vicio la sama harvaro kai igis la regio la mercato por du iaroi en 1906 kai se se u sonano e frenetici spertio ci u voli sa uno cioè costis ma multe kai esis multe pi rapida o la grande con la mini computilo eh, ehm, e ecce. Eh, tio estis grandioso affero, eh, cai anche un estas bella aspecta, do la ideo dei taluio estas legita con la bellezza, con la design, mi diras, cioè la buona design della la cai anche anca tio estis anche un factoro, la lia factoro es che uso nano in conis giuste la buona bon, ehm, bon, bon, qualità della tai macchinoi. Credo eh, che io eh, extraigis anche eh, usona oliveti ehm, olivetti in New Canaan, Nova Cananao, se mi pone memoras, suffice proxima a New cioè ogni accetti stione a New principe. Se, che io no, la lia homo, Chiu fare stiu? Giorgio Perotto è stato ingegnere. Ok, la mia home che mi vuole menzi, char mi è stato sentinuio, che mi ne venuto ma fare stiu simile, char mi ne ha visto un Mario Chu. Mario Chu è stas duonitalo in li estas filo de la um, Vaticana ambassadoro de Cinuio en Vaticano, do en la, la stato de la Papo, de la Roma Cattolica Ecclesio. Li estas la filo, do vi povas imagi la culturo, alta culturo, internaziezzo, kai li estis la cefa menso por programma Do la du, kernai homo estis Mario Chu, cae Adrian. Cae cio casis? Bedaure, e la sama iaro, e 1970, ili mortis ambau in eh, auto-accidento. Cae hmm. do, la, la estis regita de bancoi, ne plu de la fundintoi. Tio est uno la cefa limoi de la ehm, eh, entreprenico de Italuio. Se via, se Olivetti estas propragio de la familio, casa che ne estas eh, familiano, la tuta ferro collapsas. Che tio estis effettive chio casis. Colapsis, cia la banco e diris, do, un fari? Tio estas, iom risca tio ferro de computilo, e ni staru per mia ta, tai machinoi, cae da mi tutte fogetu tio. Tio estas la tipa pens maniero por la automobile industria. No, Italujo electis automobiloin cae forbasis computiloin. Punto de la fin. Punto fin. Bet por mi. Bet. Sed, tio esis granda erredicio. Car en tiu momento, en tiu momento, Olivetti povis igi nepo. Ver, car esis mal multe da, da distanzo inter la nova afero, car esis la bona ideo. Scribo tabla a maschina en la oficio e facile usebla a secretari ino in anche anto tio i consis ne deva sesi io por uh, faculo mi hiero parole tio, cio ne la usanto e usanto povas esti ne programisto tio esis grandiosa ideo che i mando tutte se dipende o li havis pratiche la sama ideo Ili ne conis sta ca tamen i havis la sama ideo e la giusta momento sei galaxy uh, eh, auto accidento finita tutto dopo suffice per italiano per chi vi sia estas alia grava stato en la duone sulo che è stas vaticano e interesse che mi fa la de la stato della Roma Cattolica Ecclesia. Ciar, mane alla um, ehm, cattolica partio, che io tutte ne interessigis alla computilo e informatico, tutte, tutte ne interessigis. La ecclesio habis ideol. Bo, io un homo, che io vedo lì anche lì for passis la, la passinta iaro, mi hanno diristio, cioè, che multa e grava i homo, forpassis en la pasinta Roberto Usa, li esta, estis uh, eh, umano, kai uh, eh, li havis la ideon per sia magistra teso en 1926 premi la tutta in corpusum della latina uso de Tommaso Quina la play influa mese poca filosofo dell'Ecclesio, Tommaso L'Aquina, rimasti un nome? Yes. Santo Madarchiano. Yes, exactly. No, lì è, la nomo es en la latina, doni povas po' ne? Do, <laughs> recte de la inter, eh, pasinte internazia lingua latina alla nova internazia lingua, esperanto. yes. Tommaso L'Aquina. Kai li diris do ni povas uzi komputilo in por trovi la komfortanco. Do uh, esplori hipertexte la vorto uso de Tomaso la per komputilo. Ni havis tiun ideo. Kai li turnis al la cefo e kai la cefo diris do ni habis ni povas sendi vin al Novi Orto paroli kun Thomas Watson senior la presidente de Ibomo. Kai li voyagis che di parole con Thomas Watson Senior per Dio nel 1900 la presentis proprio l'idea in duono da coro tipe tipe usona ci ne do eh, mi havas eble dec milione da dollaro e por vi ci mi povas convinci vi in 30 secondi io un simile di mago che poste li diris yes tio sta buona idea che <coughs> do li provisis la mono che è 1900 object regardo tride chiave. Li laboris tride chiave in tiu proiecto, e libis quindec ses volumoi de la concordanzo de Tommaso Laquina, de la tutta mercato, quindexes volume volumoi Per le computilo de Ivo Mo, che ha Ludovicito, prescavo. Giuste, giuste, giuste la sama sinteno, che la mi, eh, ne hazarde, uh, ecclesiano farastio char tio esas la la engaggio de homo qui sentas uh, sub la protecto de dio e povas de dici tride chiaro in sen familio povas de dici tride chiaro un numero progetto e na la historia de la ron catolica eclesio che havas tio in homo che vi do mia devo mia missio estas tio e nur mi povas fare tio tio esas la forto de la credo cioè e li havis tion, estas la unua, se vi volas, vere, credanto, che usas informatico por Dio, effettive. dai tu, la mia estas interesse, cai, ne nur la mi, char, tio corpusso della latina, igis modelo, por la computica linguistico, e la tuta mondo, cio studis tion, char, imago la differenzo, usi, ma, cor, ci vi comprenas la vorto un corpusso, e bene, Yes. Esta strukturo strukturi vita tekstaro uh, en en Esperanto ni havas eblevistias dio. Mm. Mm. Vertilo mm. venas textaro, per ti son por Esperanto. Se i volas krozi la tuta en verkaro de esempio por la vorto uzon, ekzemplo de povas uzi. Mi uzas multe tio. Kia mi ne certas mi eh, turnas alla pioniro, ciam, alla tradizione esperanto. Kaj eh, mi vi povas uzi tion se libere, sen page, se ege bone farita. Se viene neniam uzis krozu tion, textaro.com. Textaro? Textaro.com, yes. Libertino Venere. La accademiano. La sveda accademia Do, eh, ho idea venas efektive de buso, de, de Roberto Buso. Por aquí. Esa es la bomba de la corpus. Todo aquí va a kia maniere nascigas software ingegnerio. O au eble mi jam por parolis pri tio software ingegnerio? Mi ne memoras. Eble jes, mi jam faris, pardon. Do ne, ne tion do, ho jes. Ĉu mi parolis pri strukturita programado de ekstra? yes, yes mi parolis pri tio, do, aha. Bonege do poste estos la quar pontoi de scienza conao di nur annonsas a pardonu se ancora la materiale non estos bono ordinita vi devas admitir Do kia mi parolas pri tio, mi parolas pri tio, ĉar mi volas doni al vi klasifik manieron por kompreni softvaron. Kaj por tio fari mi rimarkis ke mi devas paroli pri tio, var fonto e de scienza conaro autoritato inducto deducto kai abducto poste mi clarigo sta volta kai la conseguenza do pausa un tanto volo a maggio yes la tutta libo mi mando kai nulla mila kai unu nostro mil quincent pagina wow do ni recomenzo di assassini e di yes mi mi mi yes mi comprendo che io vi parola la sire tema come yes no la nuova sentenza per la tistra moto mm-hmm. di no poi non è nemmeno che ne temo autoritato in tutto dedutto, a to mi io parola io generale sed la celo estas sta spreso qua no non generale che poste jus applique al software char non odio <clears throat> mi volas paroli mm, pri la risulto e della classica arte farita intelligentezzo doni transalta sala abstracta relo tamen ni anche vidas concrete risulto char mi ne vola che vi eh, al vi resta sta impresso che ti ho assistuto per farlo ne mi havas vas concrete risulto io mi io parola che Kirknikova Salmeno Albenia Minozen Naurek, kiam la fero fondiĝis, sed tamen mi jam parolis pri E Eble ne estas tiel grava. uh, <clears throat> no, kio estas ĝenerale la fontoj de scienca konaro? Uh, kio estas scienca è basita konaro eh, fantasia e sur e fantaziaj aferoj, sed logike priskribebla. Estas io strukturo, logiko, logiko en la larĝa senso, in strikta senso tio estas la ideo de scienza con conata. Do, la unua estas ben comprenebile autoritato. Do, con aro donatza spidinda i personoi. Cae dio, en uh, sofvara i rondoi, estas la modelo de interchangio de copioi, Ago vi besonas tion vi petas consilon al amico che essa si informa diros ha ah, in havas programmi che sono tion. do prem e vi fida si li fida si la autorità to che io do eh, tio essa interesse già kai la hakisma se vi volas tio essa hakisma maniero voio, inter de copioi, inter amicoi, cae la commerza voio de fermit coda softvaro ancora estas basite sur autoritat. Kio signifas per mi coda softbar? Ebli mi devas tion clarigi al vi. Mi veno en tiu parto. Do, estas programisto Scribas fonto kodon in iu program linguagium tiu font codum estas compilita ecma sciem codum tiu ne occadis subite occadis ium post ium, efective cae la cefa resulto de la eblo compili font codo estas de Corrado Böhm vivanta anca itala matematicisto yes parte in cui esas scrivite giuste un Böhm Böhm esas tie ciù ne yes yes c'è la sua germana nomo brutio mi demanda sali do Corrado Böhm uh, trovis la teoremon porque oni povas la kiu oni povas scribi compil pil maniero en la sama linguaggio do esas problema de recursio kai la concreta fero estas scribas io en program linguaggio ne grava skiu poste la compilino estas compilino do specifa so squaro kiu transformas via fonto codon en machine code kia gestas grava Cia, tia maniera vi scribas unu foie ca i poste vi compilas en diversae hardvaroi ciu vi memoras che vi diri santaue homoi esti specialistoi de precipa serio specifa serio de hardvaro char cio shangigis cio shangigias se vi shangias da hardvaro Post io teoremo de compilo, vi povas ne plus fari tion. vi povas scrivi unu foie, e poste compili al multa e sofa, a Harvard, che mi podio faras. Exemple pro tio, ni povas avi uh, Windowson, cae su Macintosh, cae su alia machinoi, alia Harvard. La sama operazione al sistema. Do. Se vi donas la machin kodo vi donas nigran skatolo do kiu es la nigrec da skatolo kiu signifas la machin kodiga so vi povas enigre informoi formo e kai avila rezulto se vi ne povas shangi la programon je tiu nivelo. Ĉu tio estas klara? Ĉar la blanka travidebla skatolo estas ĉi tie. Mi scrivo blanchezzo. Nigrezzo che blanchezzo. Do, citie estas la politica de la software. Se vi havas la fonto codon, vi havas la ovon por shangi la programma. Ciò vi pone comprensio? questo è punto. Cioè, chi vi accetta comienza voi, chi vi accetta non va a vi accetta machine va oni diras a vi, fidu mi, mi estas bona entrepreno, ni bone lerte programmas, autoritato, fidu je mi, accetu mien programo, cae gi estus via, via, servo. Ili neniam diras, acetu la programo, cae shangiu la programo via place. Ne. Ciar tiu caso li povas copii tre facile, shangi, Eh, tio estas la punto, esa es la kerna punto de la etica problema de salvar. Autoritato. Kai do po. Kai tio estas est interesse char la hakisma voio mi povas Fidi, Fiji sedi povas ankaŭ kontroli, testi saluto. Se je la lia vojo, je la komerca vojo, vi ne povas. Li vere devas nutri. Estas do malsamaj aŭtoritatoj. Ĉar tio estas blinda aŭtoritato. Kaj ĉi tio estas testebla aŭtoritato. pro tio hakisto e de ciu gen generazio estas lerta e programisto char ili donas al vi la codon la fonto codon se la fonto codon estas ace scribita via prestigio forfalas che programisto estas via prestigio citie estas la estetico citie de della programma Ciu la programma estas elegante verkita, ciu estas optimumigita, ciu vi memoras, Ni faros tion etan exerzon por optimumigi la finstata uh, eh, automatum, ciu vi memoras tion, yes. Do, se oni vidas mal optimumigita codon, diras vi ne estas lerta, mi ne fidas ie vi, cia mi povas testi tion, mi povas trarigati la tekston de la fonda codon. Ma ne, tio estas tute blinda afero. Do tio estas tio. Ponto de la conado. La lia tri estas raison maniero. Ciu logica raison maniero estas classificabla en citiu tri mo, uh, eh, voi. Kai, Ni ciuldas cittinum distingon al usona filosofo, analisa filosofo, cae eh, linguisto de, eh, pardon, filosofo de linguaggio, Charles Sanders Peirce. Anco matematicisto, effettive. Eh, li mm, trovis independe de Wittgenstein in asamae iaroi la uh, maniera un po' usi verta veloi se vi conosci una verta veloi se ti ne grava se effettive non eh. che anche ogni sciuda salido vi dimmi mi scrivo analisa filosofo filosofo Ivano. Pragmatisto. Cai semiotichisto. Mi è stato uno era fondinto ed è semiotico. Chi è stato semiotico? Semiotichisto, semiotichisto, yes. Semiotico è stato la scienza della signoria ne nur lingvoi, sed ancao aliai sistemoi de signoi. Cai oni multe usas por la reclamado, eh, por la eh, signoi substrate, por presto ciu eh, maniero en ciu homoi usas simboloi. No, suffice grava homo, cai ni alini sciudas diom distingo. Ciu ci tio esas suffice clare? Ciar, tio esas maniero por construi la fonto codo. Ciu vi comprenas la rilato? Ebbe, mi shangio scoloro. Vi povas apogi vina sur ci tri sur tiui tri manieroi por resoni por construi softwaron en la fonto codo. Pro tiu mi volas clarigi tiu un vi. Ciar ne estas aliei vojoi, estas nur tri, efektive. Kai tio anca estas generala, generale grava por compreni cia maniera homo resonas ten un machino. Se tio estas clara, mi forbisas, ciar estas iun da informo e per volas bone. Kio estas abdukto? Mi mi klarigos nun. Atendu mi kelkaj minutoj mi klarigos. Antaŭe indukto, forto de tuto kaj la tria abdukto. Efektive abdukto estas la malpli uzita vorto, malpli ofta. Sed kvankam tio estas multe grava. Do, mi provisas... La lasta, la lasta Porto, Naples. Yes. Semiotiquisto. Semiotiquisto. E ne mi scrivo spigrama. Spigrama ci dio. La scienza è sta semiotico. Che forte segno di chisto deriva porto. Ci è con Estis eh, semiotico, ecco sti semiotiquisto. È sta ancora viva, Yes. Yes. Kein Anker eh, Ronald Barthes anche se la unua unua estas estas li Charles Burns kai Ferdinand de Saussure anche yes do um, ehm, ni può dire che estas ido i ecco estas ido della de de tiu homo to kio la la morto estas grek de vena semiosis eh, estas la io semio semio venas de semiosis en la greca ca signifas signo simple signo au simbolo Sed, tu poni si signo char simbolo signifas io signo signo è la essa alio io io staras por alio latine non scribas aliquid quali Io chi ustala por alio. Mi dono sabi simple un exemplo. Ah, yes. Yes. vi iras al Australio, sustrate vi vidas tiu signum, au iu simile parcono. Tio esas canguruo, ciu ne? Ah. Tio signifas, attentu alla canguruo. Ciu ci tio estas vere canguruo? Ne? Tio esas signo por canguruo. Se ne papu un pic, tio ne estas, uh, cio mi povas diri, tipo ne, pepe tipo, yes. Tio esas la fama uh, de Magritte, eble. Yes, Ci chubby corner still pentraggio. Yes. Eh, la pentraggio della Pico. Kai eh, eh, sub esta scrivite citio ne esta spipo. Cia esta spentaggio ne pipo. No, esta sbordudo se li volas. Tamen esta sgrava. Cia tio giusto esta la signifo de signo. Chi a mi sua a semiotico ni era nuova lezione mi montrastio. Por cliche chio esta signo. Io chi sta por alio. Su come se io essa sali a curso vedaure in il posto. Ecco, è è gestro. È gestro, yes. Ni lernis che tie che in è che ili ne non gras 1 2 3 4, né 1 2 3 4 né? No. Esta scultura e afero e la lì appunto è sta che simbolo esta scultura e afero in esta natura. Bueno, suficiente por dio. io adesso io devo igio la mia temo Sed ne tro c'ha effettive la tuta soffaro e sta da signo <laughs> sta chi concrete è sta software elettrica i segnali sul hardware circuito in ne? se la tutta a ferro mi vida film mi auto musica io sta nur nur abstractaggio il livello di astrattezzo Cioè, concrete sa snura elettrico. frico, se di mago. I mago. Che ho di significas? Eh, lengua. Ma c'è lengua. Yes. generale oni diras ductezo. nur por si. Tio ne estas vere prefixoi, vere prefixoi, do oni parolas pri retro derivado. Sam kia retro buclado, se vi volas, kai devas est Se vi conas la vercaron de Carolo Pitch, multe usas tio, retro derivado al maniero. Se vi troigas tion, iom vola pucigas, esperanto, iom kia esperant iam bograt qui esse di troigas di un poio tamen quae foi esse sutile exemplum tiu maniera sa sufficie travidebla sa <coughs> di do ni parolas vas cari ni stariga simboloi premissoi esas po Quo esas concludoi, salvo al quo estas regului. Chi es regulo? Estas maniero por inferenzi rilatigi premissui al concludo e instabila certa maniero. Chi es inferenzo? ciei tri elementoi. Do, mi, mi comenzo de deducto, ciò è la pli facida, la tri, ciò mi iam Omur kiu est celesti ci tie ec de la unua tago scias. Mi parolis pri la Aristotela silochismo. Ciu memora Socrates est homo, Socrato, pardon, Socrato estas homo Cio estas la premissum? Civi homoi estas morti devai Cio estas premisso Socrates estas homo. Uno premisso. Ciu i homo estas morti devai. Estas la regulo. Ciu i signifas de homo numero 1 de homo numero 9. Ciu i debrai homo. Sen fina i homo in sen fina i sam la natura i ombro e vistias che es spida sen in post canto tu ne se ni nombra somo Estas mal la aro de homo estas mal ĉu vi memoras tion iom eble jes eble ne tamen do tio estas la regulo por tio de unu ĝis no kio estas la konkludo pro kio estas la konkludo Socrato es la smoke idea. Socrato es la smoke hoc est mihi exemplum ponege first non est et ce observas tiu unu jam antaŭe antaŭ hiero antaŭ hiero do unue kion mi enmetas ne la, la premiso sed la regulo tio estas regulo rilata regulo tago tagiĝo formale tio esas la colecto da observoi nessas veres fine efective almeno uno observo ancora po' mancas vi ne povas observi cio vi devas electi la momento in cui vi observo e la uvi suficias cio ne? vi ne povas observi cio poste vi starigas alia premiso, exemple cima tene gigis. Per tio vi Ma certo, se tio è stato basta observo, vi dirò Mi ne più volas observi, che mi el dias con la formando un formo riguardo, riguardo la differenza con il dedutto della struttura. E se sa lì a struttura, giù ne? Tutte lì a struttura formale. cosas blancas. Tu vi comprende signo? Ci vi? Grande birdo. Yes, la grande birdo, bella aspetto, longa collo. Tu mi comprende signo, tesoro? Yes, polis. Perfetto. Tio ho questo classico esempio. C'è europeo e fidis e ti ho giscchiamo lì malcovris australion. C'è en Australia existas nigrae signoi, che etio es ega sciocco por europane. Sufficias vidi uno nigra signo, che era tutto for falas. Do, kiu, kiu spezzo davvero havas inducto, che kiu spezzo davvero havas deducto? Valvo. Kiu? Probabla. Probabla, tiu, prave, tiu esas la punto efective temas pri prognoso. Estas basita exacte san kiel la vetra prognoso. Vi faras observoi, cae vi diras, plei probable sunos au pluvos, ciu ne? Sed, ciu tio estas certa, tute ne, estas exacte probabla. Indulto. rigardo la differenza tra la struttura Sed, la demando de Charles Peirce estis ciu ni nur usas tiu in du formoi por resoni la respondo estas ne estas iu comun senza maniero por resoni cae tiu comun sensa maniero nomigas abducto, cae li inventis la vorton abducto. Mi usas la lian flancon, tie che poste li povas compari la tri formon. anta utio. Ni donu exemploi. Ciò vi povas doni a mi exemplo pri, pri tre conata softvaro estas basita sur inducto. Sur probablezzo. Ciò vi havas ideo? Ne. Ciò vere? Search motor Google oculo faras observo in de multa da latenoe, vi enmetas search vorton, cae plei probable vi volas havi tiun informon. Sed cec foie ne ricevas la informon quiu vi atendas, ciu ne, tio esas induta maniero. Do, estas tuta aro da sorvaroi quiu usas probablezzo. Sur tio ideo, mi ne conas, la epistemologia ideo estas, mi ne conas la menson de la usanto cae mi ne povas coni cae do mi povas dur doni probablan ansertoi, cae tio estas inducta maniero multe software funsias tie generale alie software usaste ducta maniero exemple che vi usas text prilaborilum au iu uh, Vi prenas la menuon archivo, au dosiero, clacas malfermo dosiero, cae vi electas dosiero, cae cium vi attendas? La malfermo de la dosiero. Cio esas tio? Serio da certai asertoi. Cio esas algoritmo? La classica algoritmo esas tia. Ciam usanto clacas al menuo Dosiero? cae in fermo, cio signifas che li volas la malferma. Vi povas computigi tio, recte la maschina. e tio esas deducto, ciu tio esas clara. Vi povas tutte disigi du spezzo da da condutoi eh, de via nigra scatolo. Che ita nigra scatolo estas tutte ne surprisa. Vi ne vola surprison. Ciu vi vola sorpriso che se vi malfermas dossieron uh, eh, via Microsoft Word malfermas alian dossieron? Ne, Neniu volas tiu sorpriso, ciu ne? Vi es coleras colerijas eh, colerigas la sofora. Ha! Vi promessa sa mi fare tion, un ca vi ne faras tion, Cia vi esas mal bone scrivita, ciu ne? Tio esas deducta, afero. Ciu vi colerijas con Google, chiam, gi ne donas a vi via anta o tutte ne che il foie gi al alenas al vi in formo e quo esta scutina al vi quo vine anta o supposis ci vere vi avas tutte alias intenon per indutta vi vola stessi sorpresita memoro la e eh, eh, imitato ludo objeto numero 6 delle di su sorpreso Ciu programma è prova sorpresa inni. Essi sta un concetto ses. Vedi dopo adesso. Che tvoi in innova questa sorpresa Sed chiam Turing scribis la metà tutto ancora ne estis la suffice ovai computilo e por crei in tutta il programma c'ha vi bisogno una grande da di cae noi che è computica o molte da chef memoro molte da amas memoro molte da disco e porti fari Cae do historie inductai con uh, eh, programma e si sparita e la nau ec de la now deca do posta classica in arte intelligente do ci plastio ti esas grava punto ci vi provas di sigi diversa in problema e diversa soffara anche in via tutta per concreta dico perché anche in fine ho ne uh, pensi pri la uh, nivelo de probableco. Uh, esos uh, quincent probableco o esos set de quin procento en probableco? Yes. Yes, brave. Tio vi povas pripensi se vi havas la raiton rigardi la fontocodon. Sed vi, exemple, in Google, vi ne havas la raiton. Esas nigras natura. Mire, povas diri, kie funccias exacte? Mi, ni havas ideon, char in publicis algoritmo, general algoritmo, sed exacte kie funccias Google, ne mi funccias. Tio esas la... Secret. Yes, tio esas anca la... Kio? Comerza secret. Yes, la comerza secret de Google, la valor. La valor de Google es en tio. No, brava rimarco, sed mi de nove venas a tio kerna punto. Ciu vi povas vidi la fontocodon, o ne? tio estas grava punto. Do, du maniero e por disigi so so vari. Uno kia maniere ili funkcias, kaj ni vidas ni la tria eh, metodo abrupto o, estas maniero. Kaj la lia libero, lia axo, se volas, la linea axo por cartesia disigo, estas giuste chu estas malferma au ferma la Bone, mi mi vere volas che vi komprenas tion, ĉar la mi tio povas klarigi multe problemoj che <laughs> solvo in kun la komputilo. Anka estas por problemo rilata al uh, dudeco, ĉar oni devas as a duo uh about why only um yam sias pre the the della of au vi sempre usas definoin cae calculus la consequenzoin de la definoin. Yes, tios uh, dependas de la stilo de la programato, effective. Yes. Sed ambo esas deductoi. Uh, tio dependas de la rilato inter la programisto cae la fina bilanto. Ciu ili bones planas au ne? Ne ciù ili lernis la lezione de Douglas Engelbart cae de Olivetti au me. Ciù ili estas amicemai alla usanto au tutte ili pensas nur pri la interna funziato de la ferro. Do, eh, mi volas fini per abducto, la plei uh, eh, mal eh, ofta, to imago tion scenum vi eh, devas iri al laboraio. Cai via laboraio est a suffice for por ne usi nur via piedo e non vizito. Vi devas preni via auto. Vi si esti. Antau. Do vi iras al via garaggio, vi malfermate la garaggio, cai la auto ne eccertas. Auto ne eccertas. Tio estas tio. Tio estas efektive konkludo. Mi observas tion. Mi io ŝanĝiĝis. Ekzakte. Kaj kio vi povas fari? Ekzemple kontroli la baterion. Do, vi starigas en via menso ĉi tiun Se batterio se chargas auto ne ovas et chat exemple tu ne bone kio es astio tio estas regulo tu generala regulo ne estas nur stud caso hipotezo per protio mi metas x -o. ne estas generala rigardo ne estas generala estas dur caso hipotezo se vi via hipotezo veras kio mi povas eltiri la premisso effettive batterio sen charges sed mult foie tio ne veras. Vi testas la hipotezon, cae, ha, baterio fucsias, cae do vi revenas alla concludo, cae starigas novan caso, ypsilonan casom, ciu ne? Ciu mi besonus benzina. Giuste. Tio estas la maniero abducti. Tio estas la tipa maniero por comun senza resonato. Lau Peirce, tio estas la maniero por starigi novae hipotezoi, por poste renversigi la strukturo, rigardu nur la strukturo nun, Oni persona studi gen per solve il problema. Yes. Riguardo la struttura. Riguardo la struttura del dedotto vi renversas la strutturo in cari poste vi povas deduti ciò ne? tio es la granda e trovo de pers cai dum la classica periodo de artefarita intelligentezzo ogni clopodis instrui al computilo abducti sanctiel nit tio estis. Oni diras, ha, eble mi devas, la menso funccias tio, tie. Computilo suffice facile povas fare tio. Estas iu prima facile fare tio. Sed anco povas. Do, vi havas anco tria spezzo de eh, resonado en sorvaroi, estas tio. Temas pri la tie nomata ne mono tonai logikoi Mine volas tria la detalo i sed la ideo estas ke li havas pli ol unu valoro de verezo La classica logico ni vidis la bulea logico, la logico de Frege, la classica logico es basita sur... Oh, questo è il nome. unum valoro. Vi havas vito, vera au falsa. Vi ne havas anien. Tertium non datur. Ne existas ter tria voi. Ne existas tria voi. En la latina tertium non datur, oni diras, ordinare. Anca o en lia lingua, ne nur en Sed, Se, por doni abducto vi devas havi pli ol unu verezo. Diverse nivelo de verezo. Mi, mi ne volas dire la detalo, tio esas uh, ion faca. Sed la generale intuizio mi volas che vi premas tio. Ciar tio povas esti. Cai kiwi estes la resultoi, do mi ne havas tempo por tio, sed existas quelcae specifai problemoi kiwi basigas sur tio abducto. Ciu clare? Ciu clare? tio signifas ho. Falsa, vera o falsa? Malvera. Tio esas la generale classica, se vi povas havi pli ol unu verezo. Per por, eh, prescrivi formale abductum, vi besonas pli ol unu verezo livello. Cai tutte compreneble, tio signifas pli complica lo vincio ne? e <laughs> metti nel confucino, se vi buone memoria sta teoria in parto di mia curso, la nuova parte, vi povas facile indaghi che tio starigas rigas problemi. effettive ni havas buone risulto nur per specifa il problema, ne generale il risulto. Mi vola solo un minuto e tio, tio grandioso SIC, che significa spiciclopedio, basita sur abductae assertoi, un miliono da reguloi tri cent quin dec iaroi da homa laboro tri cent quin dec iaroi da homa laboro por dec quin iaroi por starigi generala general cela serge motoro de mila nautzen obekvar gis mil naucent naudec. Ne, mi, pardon, du mil, mi avo du mil veniris. Do imagu la investo por tio, en Austin, Texaso, oni faris tio, starigis multe da mono, multe da homo, e chi umane deva scrivi la regula, la ducta regulo, regula, regula san Piel, ciui arboi estas plantoi ciui planto estas morti levae, iu simile, mani per mani. Cai cio casis? Ubro iam eliris, La inducta voio esis pli efica. Cai ciu tutu tio tute forfalis. Es anca o tio Serge Motoro de Wolfram. Eble vi audus per tio Wolfram Alpha, esas ium simile se ti mi volas dire che eh, for specifica il problema è l'abducto computighi abducto è sa buona idea se per general se le problemi i bone se vi usa sta in tutta voglio e ha la grande idea te char povas anticipesti chi non la usato i volas chi chi non ha i desiras ni revenas de nova la problema de classificato de wiki sto ni retro plus alla comenzo della curso alla fundamenta teoria della corsa. Do, cae con tio mi uh, celas fini la teparita intelligentezo, podia si smercrede, nasma molto da tempo, cae mi volas clarigia di chi o casas e la concreta relo, morga. Ciubone, bone? con pro l'attento, cae ci sono